Když se mě někdo zeptal, proč miluji Valtice, já nad touto otázkou začal přemýšlet. Valtice miluji, protože... Víte co, pojďte se mnou a já vám ukážu proč. České republice najdeme oblasti, o kterých se dá říct, že jsou nádherným místem na zemi. Valtice jsou toho důkazem. Historický skvost na jižním cípu Moravy zasazený do jedinečné krajiny, která společně s okolní oblastí nese název Lednicko-Valtický areál. krajinu v okolí Valtic doplňují půvabné lichtenštejnské salety, které neodmyslitelně patří do lednicko-valtického areálu. Výrazným krajinným prvkem se ve Valticích stává vinná réva, posazená na mírně zvlněné krajině. Má tady zejména na jižních svazích ideální podmínky pro svůj růst. vinné révy se již po staletí vytváří nejen blahodárný mok burčák, ale hlavně místní vyhlášené víno. tradice a dávnovykost pěstování vinné révy i výroby vína nám dává záruku kvality nejen v malých sklípcích, ale taky ve velkých vinařských firmách. Právě tady se konají vinařské akce proslulé po celé republice, jako například Valtické vinné trhy nebo vrcholná oslava burčáku i vína Valtické vinobraní. Významnosti lokality přispívá i sílo Národního salonu vín, střední vinařské školy, ale taky vinařské akademie. Není náhodou, že se ve Valticích pravidelně sjíždí turisté nejen z celého Česka. Valtice jsou výstavním klenotem České republiky, Moravy, historie i přírodních krás. Tak už víte, proč miluji Valtice.